Salut! Astăzi este despre a lansa, care în dicționar este a răspândi, a face cunoscut. Astăzi lansez blogul meu, blogul Tărâmul Emoțiilor. Sunt entuziasmată și fericită. Uite, m-a inspirat și Jerry G.S. autor, care spune așa Asigură-te că vizualizezi ceea ce îți dorești cu adevărat, nu ceea ce vrea altcineva pentru tine te provoc să-ți lansezi și tu cu uh, cu racheta bucuriei, cum fac eu acum, ceva ce e al tău, ce ți-ai descoperit tu, nu ceea ce a descoperit altcineva. Eu, pur și simplu, acest blog, um, nu m-am gândit că o să fie pentru părinți și copii și că vreau să mă joc pe el cu părinții și copii uh, pur și simplu a venit natural acum câțiva ani, uh, cu ajutorul unui mentor de-al meu extraordinar, Grațian Sonu, căruia îi mulțumesc pe această sunt foarte fericită. Urmărește primul meu articol pe blog. Ceau, eu, eu plec, plec pentru că o zână mă așteaptă acolo. Te las cu uh, copacul ăsta minunat și misterios. Ceau!